Come on, I need all the energy I can get. Let's go, let's go! 7.2%. Is tonight the night? Come on! Himas Himas, Illuminati, Amenosanti. 7.2! Yes! Ah! Amen ah, o Santi! One week later. One. 720. Ay, parang ganito din yun, di ba? Pwede to for the vlog, oh. 7.2. Napagkakatanda ako, ah. 7.2 din ako nung 20, di ba? Eto na ata. Pasok to, men. Meant to be. No doubt, no doubt. I have no doubt, guys. Same. For content to. Okay, and uh, ah. are we going to get it again with the 720? 720% guys. Himas, Himas. Illuminati. Amenosanti. Bring it home. 21. Sabi sa inyo eh. For the vlog. Oh my... The magic number, man! I told you!